Ha, ha, hú! hát ez hülye. És ez mi a faszom? What? Bazd meg! Mi az a felhő? Mi az a felhő? És milyen fejet vág az a felhő? Ez a játék iget. Mi? Melyik hív? Mit, mit hív? Buzi, mit hív? Ne hívjál, geci! Kurva élet! Mi a fasz? Mi a, mi a fasz nem lehet végigvinni? Ha mi a kurva anyám? Mit? Nem kell ráugrani lehet. Hát nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Rakétát kúrás 5. Get! Fuck yeah! Sikerült! The Game Investigation! Oh!